તો ખેડૂત મિત્રો આજે કપાસના ભાવમાં કોઈ હલચલ નહોતી જોવા મળે ને કપાસના ભાવ ત્યાં ને ત્યાં સ્થિર જોવા મળ્યા હતા ને આજે સૌથી ઊંચો ભાવ બાવીસો ને સિત્તેર રૂપિયા બોલાતા ખેડૂતોની અંદર એક ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો ને બીજી તરફ હવે કપાસ ખૂટવા લાગી ગયો છે તો જે ખેડૂતોને કપાસ વેચવો હોય તો તેના લગભગ માર્કેટ યાર્ડોની અંદર અત્યારે સારા કપાસ હોય તો તેના બે હજાર પચાસથી બાવીસો ને પચાસ રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે અને જો હલકો કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેના ભાવ તેરસો પચાસથી બે હજાર રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે તો ચાલો જાણી લઈએ આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડની અંદર કપાસના કેવા બજાર ભાવ ચાલી રહ્યા છે તે જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ તેરસો એકાવનથી બાવીસો સિત્તેર મહુવા તેરસો પાંચથી બે હજાર ચુમ્માલીસ ગોંડલ બારસોથી બાવીસો ને છત્રીસ કાલાવાડ ઓગણીસો પચાસથી એકવીસો ને એકાવન રૂપિયા તળાજા ચૌદસોથી બે હજાર એકાણું ઉપલેઠા ચૌદસોથી બે હજાર પાસઠ માણાવદર બારસો પચાસથી એકવીસો ને ત્રીસ ધોરાજી પંદરસો છવ્વીસથી એકવીસો ને એકસઠ રૂપિયા જેતપુર ચૌદસો એકત્રીસથી બાવીસો ને બાવીસ વાંકાનેર બારસોથી બે હજાર પચાસ મોરબી પંદરસો પચાસથી બે હજાર અઠાવન રાજુલા ચૌદસોથી એકવીસો ને એકવીસ રૂપિયા રાજકોટ પંદરસોથી બાવીસો ને છ અમરેલી તેરસો નેવથી એકવીસો ને પંચોતેર સાવરકુંડલા પંદરસો એકવીસથી એકવીસો ને એક જસદણ સોળસો પચાસથી એકવીસો ને એંશી રૂપિયા જામજોધપુર સત્તરસોથી બાવીસો ભાવનગર એક હજારથી એકવીસો ને ચોવીસ જામનગર સત્તરસોથી એકવીસો બાબરા પંદરસો ઓગણસિત્તેરથી બાવીસો ને અગિયાર રૂપિયા વિંસ્યા સોળસો પચાસથી બાવીસો ને પચાસ ભેંસાળ પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને છત્રી લાલપુર ચૌદસો પચાસથી બાવીસો ને બાવીસ ધ્રોલ પંદરસો પચાસથી ઓગણીસો ને ઓગણસિત્તેર માણસા બારસોથી એકવીસો ને છેતાલીસ કડી ચૌદસો એકથી એકવીસો ને એકાવન પાટણ પંદરસો દસથી બે હજાર અડતાલીસ સિદ્ધપુર તેરસોથી બે હજાર પંચ્યાસી રૂપિયા પાલીતાણા તેરસો પચાસથી બે હજાર પચાસ સાયલા સોળસો છ્યાસીથી બે હજાર પિસ્તાલીસ હાયરીજ પંદરસોથી ઓગણીસો ને સાત વિસનગર તેરસોથી એકવીસો ને ત્રીસ રૂપિયા ગઢડા પંદરસો એકાવનથી એકવીસો ને એકોતેર કરજણ સત્તરસોથી ઓગણીસો ને સાઠ ધંધુકા પંદરસોથી બે હજાર પંચાવન વિરમગામ બારસોથી અઢારસો ને સિત્તેર રૂપિયા વિજાપુર ચૌદસો પચાસથી એકવીસો ને એકસઠ કુકરવાડા પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને એકાવન ગોજારિયા એક હજાર પચાસથી ઓગણીસો ને પંચાવન હિંમતનગર પંદરસો એકસઠથી બે હજાર પાસઠ હળવદ ચૌદસો પચાસથી બે હજાર સન્નું વિસાવદર ચૌદસો પચાસથી બે હજાર વીસ ઉનાવા ચૌદસોથી એકવીસો ને પંચાવન સતલાસણા ચૌદસો એંશીથી અઢારસો સિત્તેર આંબલિયાસણ બારસોથી ઓગણીસો ને સિત્તેર રૂપિયા